Ο Άι Βασίλης Πόντιος Παέν. Ο Άγιος Βασίλης γεννήθηκε στην Νεοκεσάρια του Πόντου το 330 μετά Χριστόν. Περιγράφεται από τους συναξαριστές ως ένας ψηλός, λιπόσαρκος, πολύ μελαχρινός και κυτρινοπρόσωπος. Είχε μακριά γιανιάδα με αστρόμαυρες τρίχες. Θα μου τώρα πώ συνδέεται με την προσφορά των δώρων. Υπάρχουν διάφορε ερμηνείε και ιστορίε γι' αυτό. Σύμφωνα με μία από αυτέ, ε, κάποια Χριστούγεννα επικρατούσε πολύ μεγάλη φτώχεια στι λαϊκέ τάξει και ο Άγιο Βασίλειο παρακάλεσε του πλούσιου να δώσουν λίγα τρόφιμα στου φτωχού. Εκείνοι αρνήθηκαν να το κάνουν και τότε ο Άγιο Βασίλειο έγραψε ένα κείμενο καυστικότατο με τίτλο Καθελώτα Αποθήκα. Ε, καθηρίασε και στηλίτευε δηλαδή την απονιά και τη φιλαργυρία των ε, πλουσίων. Οι πλούσιοι λέγεται ότι ντράπηκαν ε, με αυτό το κείμενο και πρόσφεραν μεγάλε ποσότητε τροφίμων στο βασίλειο και αυτό τα μοίρασε στου φτωχού στι ημέρε των γιορτών τη Χριστιανοσύνη. Έτσι λοιπόν τα δώρα ονομάστηκαν από τότε δώρα του Αγίου Βασιλείου.